Again? жаңағы мынау үйдің бияқ жақтағы гүлдерді дағы суарайын суарып қояйын бірдеге отурсаң отырсаң отурсаң отырсаң сончып кейде кіріп отырсаң тіршілік па е тіршілік кыскасычы қысқасы жүк өсіп пранттар карантинде жөн давай ой тартабыз кайдагы қайдағы паркке карантинде парк паркке каяктагы парк паркке пранк дейм прак ме ал е өліп кетсе кыскасы мындай да кухняда жай жумуш кылып аткан деп жумуш кылып атсам эле сен келип туруп чачы баяғыда баягыда эсиңдеби мен артынан келип кучактайын десем жанагы камыр жуурган өлүк менен башыма бердиргениң коюп коелу аны каякта э. арак сыракта э. нурбеги кой кой кой болбойт э, уксаң сонун пранки мындай қыласыз ей ей нұрбек ей андай мындай қыласыз да мен мындай душта жуын отқан болдым да нұрбек полотенце берчи дегенде сен келіп тұрып қолыма ше ойыншық жыланды беріп қоясың да мен деп лақтырғанда емес жырқап күліп қаласың иә егер мындай кім мындай жөніне жасайыншы иә тынчын мындай тіршілікті қыла берелікші просто тажап кеттім нұрбек жатып бересің менде бір идея бар эле зеригип отқан болсаң анда мына кыласың азыр қысқа шортигиңди киесің сыртқа чыгасың жөн эле мақсаты жоқ элечи мындай чыгасың дагы анан милициялардын жанына барасың милициялардын жанына барып орусча сөгүнөсүң деп сөгүнөсүң анан алар сени видеого тартат болды мына лайк мына популярный мына саған прак э, жақсы дей екен а и анан кейін болса ше мына қыласың сені бір 15 күнге қамайды қой жырға авиация қылып келесің зато тамақ береді нормально жақсы жақсы бағады ал жақтачы бірақ тамақ іштар бекер а ой молод е анан кейін мындай анан шыққаннан кейін мындай екіншісін тартып қоясың қанша тартып қоясың кечирим сурап сураттар кечирип койгулачы он беш күн мурда силердин жаныңарга келип дедим деп мына лайк болотпей сонунда мына лайк сага мына эй бир кыска шортиңди таап келиш керек экен а эй туруп тур азыр бир шортиңди турса жоқ эми калың болуп калат катат Эй, мен мо костюм бар ғой мен төртінші классымда апам алып берген моны қызым киіп азыр. сен өзі білесің бе сен маған байпақ алып берілген екен Эм, алып беремін де не болып жатасың мен че, ешнәрсеңді білбе ма, жаңын киім алып бересің үкет жана жаңа пырак не оның эле тарта береличи Тартпай! жаңа тартам дегенде тартып өш керек болчу Тартпай, мен сөздү башкага бурбасын Тартпай! жан күйім бересің дедім а бересің елім не болатасың атасың е эми алып берем эми мынау карантин бүтсін анан алып беремін да не болды ма карантин карантин ур ойнап отырдың ғой жан а бересің мен башымды көтеріп жүрушім керек әперем әперем жерде отырып тұр жылбай мен саморечный қысқа шортик сұрап келемін Bye.